Ja sen jälkeen myös tämmöinen sisäisiin tuotteihin, eli inner beauty. Paljon luvattu, mutta äärimmäisen helppo Tämä boostaa eh, immuniteettia. Eli tässä on pakuria, joka on tosiaan se immuniteetin puolesta puhuja. Tässä on kollageenia, joka tässä on musta helppoa painopuhdasta C-vitamiinia, eli pelkää hyvyyttä iholle ja mahdollisimman puhdas ja yksinkertainen tuote. Tätä voi laittaa pouroon, nikottiin, niin nesteeseen, kylmään kuumuun, sekoittua, poistamaan paljon helpoin käyttää. Se myöskin mautani ihan todella helpoin. Niin peli ei halua mitään helpottelua, vaan käytännön välttämättömyys jokaiselle yli 35-vuotiaalle naiselle tai naiselle. Ja cheers! Maku on neutraali. Se ei ole hyvä ja paha, vähän, on vaan semmoinen pikkasen musta helppoa, eikä liian makea.